にはこうこればいいと思う冷蔵庫に入れてわあまあまあまあまあまあまあロボッチョそうそうほらがあるよ花のあすごいすごいすごいすごいすごいすごいまあまあまあまあまあまあほら草だけど草草草草 いやいや草だけど実になってアートアートアートこれなんかここ写真スポットとかなんじゃないああわかるわかるビューティフルビューティフル馬が花が好きだからすごいすごい綺麗綺麗綺麗まあまあまあまあまあまああらららら美しい聞くじゃない全部菊だよ、えー、うん菊の花って長持ちするじゃないくりちゃん韓国が写真スポットが多いからえー、すごいお母さんはこれが好き 綺麗綺麗えー、こんなにしてあるんだこじゃん消かれたコスモスも絵 <laughs> にならね逆にねこれがアートだよ、うん、これはうあるあるあるこれも全部知ってるあいいねわ綺麗綺麗急にオウムあオウムか、うん、あっちだったらつるだけどさ綺麗ねあまあ聞れだ綺麗だねえこれあんまりじゃい유성의 鹿児島の原の菊祭りがあるじゃないあれに来たみたいでさすごくいいこじんまりとしたところがもう素晴らしいいいねここも綺麗だね素晴らしい、うん、わあ綺麗綺麗綺麗ここで写真撮ってあげようかよろしくよろしくちょっと待って綺麗にするからほら栗ちゃんここ栗ちゃんだけがよくこんなするじゃんあそうそうそうそう菊ダンスえー、鹿いいねいいところがあるじゃない、うん、 <laughs> やっほー これは綺麗だわそれとビルディングも取っとこうビルディングこれとこれとしたら韓国って感じするからさ来たって感じこれとここだけでいいよ <laughs> これはなんていう公園なのすごくなんだろう輸送公園なのかな、うん、ああこの時期がすごく素晴らしいそうだねそういうさセンスがある人いいね <laughs> っお母さんっこういうのもじゃん、うん、お母さんもこういうの作れるかもよお母さんができるのは掃除だって <laughs> 크흐키엄마첫점심은아담스고마김밥어このカラフルさはさわすごいこれはところで何ですかこれはコマキンパって言って小さい金小さいコマって呼ぶのよ小さい子に、これは塗りでこれは 違うやつの調査ですこれなんだろう私も初めてあの食べてみないとわかりますめっちゃ美味しい色が食欲をそそりますねもう食べていいんですかうん食べてみていただきますこんなや食べていいのくりちゃんそのままつけでこんが味が薄くて食べやすいああ、うん、逆に薄くて、うん、ここに何もしてないねここだけしてあるのがうん うん、キンパが厚いけど、これは薄いこれはおお上島一番これが好き、キンパがなんかやうんねうん韓国のおでんんまちょおむたん韓国のおでんってさ汁も食べるんですか汁食べるなんか日本みたいにいろいろ入ってるんじゃなくておでんって言ったらこれなのああ汁が割と薄味ですか薄味あ食べてみよう夜食べられなそう ちょっとちょっと薄いうどんだし、うんうんうん、うでこれは何ですかこれがおでんなのちゃんと白身じゃん魚なの白身の練り身ああ練り製品そうそうそうそう出汁が出るんですこれをこんなにしてあるなんてさお母さんも今度おでんをこんなやつ作ろうでもこうやって食べていいんですかうんうんうん、そのまま突き刺してかを薄くしたやつうんうんうんうん リコちゃんのチョイスがいいかもしれないけどさ韓国の味美味しいわ。 おかでよかったみんなが一番好きなやつをおすすめしたくてこれがいい普通のさこちゃんキンパとかはさどこでも売ってあげま例えば韓国韓国専門で日本で、うん、でもこんなのないじゃんそれがいい一番感動したこれああお母さんも感動した腹持ちがいいこれ腹持ち腹持ちはおじいちゃんあおじいちゃん腹持ちと腹持ち意外と身近なものが美味しいなっていう印象だったのよ 自分が高くなくてもさお母さんもそう思うこれさスープとかがさ日本人の口に合ってるって感じだちゃ、うんうん、初めて見たなんか写真だけが美味しいね 海苔文化でしょ海苔がうまいこれはねカラフルで美味しいんだよでもこっちが最後落ち着く海苔がはいポンポン두쌍왔어요아까신長한ちっちゃね전에구독자님만났어요アルバイトの人がもしかしてお母さん来たんですか美味しかったですかって声かけてくれていやすごいお母さんが感動したって言ってましたみたいかったですびっくりしたそうびっくりしたすごく美味しかったポンポン 基準字の写真が加工したのができたから加工したのそうそう修正をしてもらってこれこれこれ美しいでしょう意外と人形姫みたいなマーメイドだ義務感覚なんかたの俺やってしまった俺 んだったっけキム君はさアングルでさわざわ品がよくて、うん、クリちゃんのさ上品さが出てるこれなんかちょっと武道会みたいじゃない雰囲気がこれはさ爽やかでさ清楚なお嫁様って感じしない、うん、キム君はまた七五三みたいで可愛いじゃんね <laughs> これなんかさあれだがね「不思議の国のフリコ」で <laughs> 「不思議の国のプリコ」あと一個がザ・クラシックなばあちゃん家にありそうなやつなんだって韓国でこれは婦人雑誌の表紙じゃん お客さんこの5つの中でどれがいい一つずつねポイント中華さまたそれが違うからさ何とも言い難いね栗ちゃんらしさなんとかはこれが出てますそれでこっちののはさすごい美しすぎてキム君のこの格好もこんなモデルいるじゃんっていうのがこれだ <laughs> でもそうかもね、うん、あのさキム君ってさ写真を写った時なんか別人になるキム君 <laughs> なんかさ んの顔のままさそのまま変わってない感じしない昔こんな子いたから文字パー感じよくある変わってないもんねキム君、うんうん、今こっちに来てるほらうんぽくないお母さん早く乗って乗って下手くそだいやいいよいいよいいよストップストップストップ空気 お疲れ様ですお疲れ様ありがとうはいえめっちゃねカラフルな木が食べたお母さん美味しかったんですか美味しかった美味しかったおよかったお母さんとキムくんの車はこっちだもんね慣れなくて、ね、ああ、左だから、うん、変な感じするよねそう信じてください信じます <laughs> よろしくはい天国に早く行きます 美味しいどこが良かったやっぱ聞くさっきのあの全部良かった一番良かったのは天気が良かったからじゃない手がして良かったですね神様に言ってくれたんだやっぱりはいお母さんが来るよありがとうありがとう本当本当でもお母さん今日帰ったのこなモンペしかないけど大丈夫今の購入品を紹介しますおおでも後ろのマットで売るよりは高級感が学んですパジャマに良さそうじゃない、うん、パジャマだよお母さんも外には着ていて人気がないよ、いいでしょ いいですね、うん、岡田ここの黄色いな、うん、そこはペイヨンジュンさんあるんじゃないですかああペイヨンジュン知ってますか知ってますよはい私も知ってますえ黄色いどれあこれただ私の知ってますあのさでもさペイヨンジュンが日本でヨン様って呼ぶんですけど、うん、ちなみに私お父さんもヨン様ですよ名前がヨンがつくからああ三じゃなくて三じゃなくてヨ <laughs> <laughs> <laughs> ン엄마가재밌어う몇번댄스しながら。 まさにダンスが上手だから、お母さんがダンスが上手な秘訣は何ですかあんたね